Так, окей. Начнется, начнется, начнется. Так, да, вот. В эфире. В эфире. Да, вот завершить трансляцию, даже кнопка есть. Да. В эфире. Как называлась у тебя эта фигня вся? Первый. Окей. Все, проверяй. Все, проверяй. Yeah. Зачок вообще поставил какой-то. О, вот этот вот значок, распаковка. <laughs> <laughs> Плейлист. Клип. Короткометражки. <laughs> Стрим Суперсуса, все поставлю. Пусть... Всем привет, всем добрый-добрый вечер. Телезрители, дорогие телезрители нашего канала. Сегодня первый стрим запустил, первый. Это первый. А раньше было у нас много стримов, на других каналах были стримы. Сейчас... Ну, сейчас заблокировали, да. АП. А Вы поняли сами. А сейчас у нас новый канал. У нас новый, много зрителей, там 5 пять тысяч вроде. Там с чем-то было много зрителей, сейчас много людей смотрят, ну, так сказать. Пишите, с какого вы города, с какой вы страны. Ну, вопросы задавайте. Будем читать ваши вопросы. Ну, давай. А, к мне привезли жратву из э, KFC. Орешки там всякие. Угу. Нас. Только сидит один, ну... Мало людей, конечно, сидит. Я ему скинул? Да, я скину ему. Хочу рассказать вам про ны будущий проект, который выйдет ну, чуть позже, когда вот это все и стихнет, что сейчас происходит в нашей стране, все это стихнет. Самый... Это будет фильм, и даже полнометражный фильм. Сюжетом раскрывать мы не будем полностью. Этот фильм выйдет уже вот-вот скоро. Скоро-скоро. Некоторые моменты фильма будут так связаны с машиной времени, или портаса в будущее, прошлое, в альтернативную реальность. Главный антагониста надо будет уничтожить и спасти человечество от ядерного взрыва. Ну, и всякое такое. Там будет очень много сюжетных поворотов. Вы знаете, разные персонажи будут, так что Так что можете скоро и увидеть даже этот фильм. Когда будет, не знаю там сколько. Ш ну, 6 тысяч буквально подписчиков, и он выйдет. А пока следите за новостями. У меня самое популярное видео, там где с... мужик, короче, привязан к столбу. Как оно М? А я не знаю, просто выставил. Ну, как у Мопса, считай, или как у Суса. Я офигел. Там вышло сначала первое видео Суса, как поймали в коллекторе, его арестовали. Оно там 1,2 миллиона набрало сначала. Потом, как изменился Суперсуд, где-то 665 тысяч. А потом уже все остальные. М? Не, я ему не скидывал еще, но я ему скину. Кстати, хочу всем вам посоветовать канал Оператора. У него контент, конечно, там одно видео есть, но... Полезное. Полезное видео. Для, может, у кого-то есть дети или... Или будут дети. Пускай зайдут, вы зайдите и подпишитесь. Там ответы можете найдете даже и игры какие-то, не знаю, кто-то из вас в игры играет, наверное. Я играю в игры. Я в разные играю. GTA 5 и всякие. Сталкер даже играл. Последний раз играл еще в CS. Go. И... И Man of War, конечно же. Man of War это игра про войну. То, что и сейчас происходит. Просто там а, обычные придуманные персонажи, а не настоящие жемена. Так, пока, пока чат пустой. Так, ну, мало зрителей. Да, мало зрителей сейчас сидит. Сейчас быстро в сообщество дадим ссылку, чтобы зашли. Да, давно, еще давно открыли, когда миллион, кстати, был первый миллион на канале. Где-то тебе надо типа подписчиков где-то 600, либо 500, чтобы ее открыть. Там правила Ютуба меняются каждый, не знаю, год, наверное. Есть у нас история, которую я не рассказывал даже или рассказывал. В одном из э, у нас в одном из видео были некоторые моменты, видео. которое не вы... не вышло. Я тоже не помню, если надо вспомнить, это было, когда мы с тобой в парк какой-то пошли, а, там где, ну я не буду говорить, что стоит, Эй. просто в парк пошли, нас там поймали мусора. О, не, это я помню. Да. Вот это ты помнишь, там мусора как раз нас поймали. А, да. Потом меня опять снова поймали. Ну, сами понимаете, из-за из чего. У нас есть серия. У нас, кстати, есть серия в метро. Кто не... Метро это, кстати, у, на... у меня в городе. Я живу в этом городе. Ну, короткая. Там 8 километров где-то приблизительно. Всего лишь 8 километров, так еще плюс ну, три максимум километра еще добавится. Да. А я хотел, чтобы в городе было больше метро. Как в Киеве, в Харькове. Вот эти города самые крутые тоже. А, я, кстати, ребята, вам не рассказывал, я был в Киеве в октябре 19 года ездил. Там, кстати, в... Да, есть такая история, я заблудился в метро. Для начала это было смешно, поначалу. А потом я понял, мне надо возвращаться было на вокзал. На вокзальную это я уже вечером ехал. Там пассажиров много. Я вышел на станцию Политехнический институт. Там недалеко, кстати, он это вокзал находится. Да. Но я запомнил путь, мне люди подсказали. Я обратно поехал на вокзал к своим ребятам. Ко мне поехал. Крайне домой на Днепропетровск. Или Днепр. Что составляет километров длина метрополитена в Киеве? Э, в Киеве 52 станции, из них это станция Днепр, Гидропарк, Тарница, Левобережная, Лесовая, Черниговская. Это 6 наземных станций, а все остальные под землей. Там всего... Да. На левом берегу там надземная станция есть. Типа, на Они на земле <laughs> находятся. Как московский метрополитен строили. Типа они из туннеля выезжают на землю? На зи... на... Да. А, там еще мост метро построили. Зеленую ветку там, я знаю, там есть тоже мост метро. А Да. Киев для вас это... А если у нас такое метро построили, я бы уже ездил куда угодно на нем. Ну, вообще, вот у меня, я живу в одном из районов города, я не буду говорить конкретно какой. У нас там метро нет. Ну, хотели построить, но там мягкая земля. Но там бы уже давно-давно провалилось. Ну, грунтовые воды там еще. Вы знаете, в метро есть грунтовые воды. Да. Новый влог. Завтра, послезавтра. Это так. Приблизительно. Народу у нас, в принципе, мало. <laughs> Хе, ты думаешь? А, кстати, кто хочет новый ролик с Супер Сусом? И Это будет чуть-чуть позже, он приедет, мы снимем. Да, он приедет вместе с Камрадом. это человек такой актер. актер. Как Сус говорил, что он актер, он Актер из себя. Кстати, ты замечал, что он все время в шарфе ходит своем? У него ожоги на самом деле. Когда в Лу... Да, в, кра... в, кра... в Краматорске, это в Донецкой области, там горела квартира. Получается, да, родители... И он выжил вместе с родителями. У него потом остались ожоги. Где-то 30%. Угу. Он тут прям. Да, да, да. Нет. Да. А, Суперсус. Кто это такой? Суперсус самый популярный блогер в Киеве и во всем, ну, как сказать, во всем мире нет, конечно, во всем мире. Он популярен в России, у нас, где-то еще популярен. Ну, на Троещине, я знаю, там его все знают. Весь Киев. Не, уже сжигали один раз. Эта история вообще была интересная. Нет, у них квартира горела в одном из влогов. Кто-то пришел, похулиганил, хотел деньги украсть. И пожечь, кстати, квартиру. У него, кстати, балкон поджигли полностью. Нет. Они пытались потушить пожар, потом вызвали пожарников. Пожарники просто приехали, посмотрели и обратно уехали. Ну, на, в нашей стране пожарники не умеют ничего делать. Но сейчас они активизировались и хоть что-то делают. Посмотрим ваши вопросы в чатике. Ага. да. Как вы знаете, я любитель таких вещей. Привет, Илья, здорово, Ева, Лёша, здорово. Это первый... Лево, это первый стрим. Я стесняюсь просто. <laughs> Ну, тут мо... нас мало, конечно, сейчас. Тут только я один. Ну и все. Это все, что, что вы пишете, да. Э, сейчас я поскидываю остальным. Походу у нас пол унитаза крутится. Пофиг. Ну да, пофиг на пол унитаза крутится пофиг, сейчас. Пофиг. Да. Что? Сиджи падает. <laughs> Это... сейчас, Сейчас я тут быстро отправлю всем. Чтобы все знали. Все, давай. О. Нормально. Нормально, влезло все. Должны были мы начать 8.30. Я чуть заснул, не знаю, спал очень много. Ну. Да, я все проспал. О, вот такой вопрос, ребята, те, кто сейчас, не знаю, ну, я только один только сижу, наверное, в чате. Э, кто выбирает игру? Напишите плюс, какую мне сыграть игру. GTA 5? Лига Легенд. Лига Легенд. А вроде еще что-то у тебя было. Здесь была игра страш страшная, Бигфут. Бигфут, маньяк у него еще есть. Также есть... GTA Online. GTA Online еще вроде... GTA ну, GTA 5 сама, это, это вся GTA 5 полностью, это можно считать засчитывая. Э, ну, Майнкрафт. Майнкрафт. У тебя же Майнкрафт есть? Не помню. Если остался, то можем сыграть, там что-то построить. Пишите. У нас завтра, кстати, погода ясно. 34-18 градусов. А, кстати, ребят, завтра я иду на пляж с моим оператором снимать серию. С пля... Да, может завтра вообще не выйдем. Ну, как сегодня. Мы сегодня... О, да, мы сегодня ходили в отель Парус, а там жарко. Ну там жарко реально, там 28 этажей, и они все прожарены. А, вот это, кстати, опасно. С бомжами находиться там опасно. Нет, молчат все, как, как, как партизаны. Походу я один сижу. Кто не знает, нас может быть... Быть еще что-то, кроме как игр. Музыку какую-то вам поставить. Сейчас нас... Я буду сейчас читать чат. Здорово стримером, Лёша пишет. Здорово, Лёх. Что-то, что так много народу, а я не знаю, что тут много народа. Лайк, спасибо за лайк. Ева, тебе привет от Лёши от меня. Это... Ну вот, чат маленький, там, правда, все мало. быстро сейчас отправим всем в Инстаграм ссылочку. Давай чуть погромче сделаю. Давай ты. Нет, ну, ставить. Нет, я просто... Не, оставь наушники. Давай, садись. Да не, оставь, оставь себе. Садись просто на диван. А, да? А? Да, у нас сегодня тут жертвы много. параллельно читаю чат.